Վարիսախ Բլակի մահկանացում Վարի, վարիսախ Բլակի մահկանացում Վարիսախ տունը ինչ կանի սաղ ես անսարգ մեքենա Սաղ կյանք օգուն վախ վերնեմ սաղ Մնամ մենակ սաղ սաղ վաղտ կամ էլ ինձ է դտ գրկումը տաղիր սաղ Ձենդ կտրիկ հասար, ստայեք հասա ճամպենի չի Ես ծավ, երկեմ ինգը ծապ տա ինչիս, ինչը չտենալու էր Ինչ տեսակ ասես տեսանք, մերն եմ դերեք, երկերս ոչ թե դերեք վրես պս Տեշի նման իմ ասում է սուքա Աշխատում եմ չեմ գնում ես իմ որ երոր սուտկա Ու եսի ձևանում ահայանի սուրպա Հել է տար տար սրանց տուց Հել է տապ դուր կեզ դեմ գիտ բրունցք Հատած ծատկելու ենք խուց Կեղտոտ ջուրը մակուրա կեղտոտ մարդուց Ունենք ագին բնույթ նա չտես Սախը սոգում վազնիվ են գանձնիվ լրտես Էշի նման ապրես, էշը շպրտես Կյանքը չի արգելու կեզ մինչև չկլուրտես Ծխի նման թողոդս ծնդեմ կորեմ Հանգիս թող թեթևողը ծաները վրես Թող երակներս խմես պիտակ ագրավները Թող տողերս չտենան թորներս Ծխի նման թողոդս ծնդեմ կորեմ Հանգիս թող թեթևողը ծաները վրես Թող երակներս խմես պիտակ ագրավները Թող տող մեզ չտենան թորներս Հոգուս խորքում ունեմ կորուստ Ես դժբախտ եմ խի Հոգի սահարուստ Հոգ է անգիստ ուրախ Ձննձյան տարե դարձին Կոպիտ խարիս դեմքիտ վրա բացին Սաղստ է դարել ենք մեծ մեխանիզմ Հուլ կամ կույր չխոսող օրգանիզմ Չընդունելով սեպական էգոն Հետել առասիզմ Բախվում եմ պատին, ոտս պին դասին Բողը շինում ամարդկանց մեջ մսաղած Հիշում են մեր ազմարտիկ դեմքները սառած Ստե ապրում է երջանիկ, երջանկությունը սարկած Մեր հետ կսիրեր նույն ձև ինչքան էլ ներեր է սառած Ուղեղը լսնում են տրա լա լա լա թող թեթևողը ցաներա վրես թող երակներս խմես սպիտակ ագրավները թող տողերս չտենան թորներս ծխի նման թող օդս ցնդեմ կորեմ հանգիստ թող թեթևողը ցաներա վրես թող երակներս խմես սպիտակ ագրավները թող տողերս չտենան թորներս